Hey, you don't know AV Gaming, Free Fire, रोजवार होते हैं कस्टम पावर रैंक खेल बड़े दिल की धड़कन सोलो हो या स्कोर बराबर फुलफुल होगा मैच के अंदर ध्यान हटाओ तो संकट आए हेड पे गोली लॉबी दिखाए केली सारा मैप घुमाए क्लाक का मुक्का फिर गुम जाए है यू प्ले फ्री फायर है यू प्ले फ्री फायर है यू प्ले फ्री फायर अलग अलग है एक कैरेक्टर अलग अलग है इनके राज कोई करे ये खुद की रक्षा कोई करे अगले पे वार ए नहीं है झगड़ा कोई ये तो है बस गेम का प्यार हंसते हंसते खेलते हैं हंसते हंसते जीतते हैं हेलो फ्रेंड अगर आपको ये गाना पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पूरा गाना का सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बाय बाय